il est là. Ne le sens-tu pas, il est là. Il est là. Ne le vois-tu pas, il est là. Ne l'entends-tu pas, il est là. you by. Donc tu parles grand départ, bientôt le grand départ, bientôt le grand départ, oh, oh, oh. bientôt le grand départ, bientôt le grand départ.